Ah, eh, estoy viendo comentario de Twitter. ¡Ah! ¿Es necesario? Mm. estás haciendo a propósito, ¿verdad? Eh, no, no, no, no, nada que <laughs> sí. Bueno, basta. Mm, basta. ¿Cómo querés que tome entonces? Toma en silencio. ¿No sabes lo que ah, es que te estén ahí haciendo al oído el ruido? No. Ah, ¿lo querés saber? Mira. ¿Ves? Eso, mira y si te dan así la, la, la, cucharita. Ah, vos me estás retando, ¿eh? ¿Tú qué crees? Sí, ¿Eh? por supuesto. Bueno, basta tomemos en paz. Me parece bien. Bien. ¿Me estás jodiendo? Si te gustó el video, solo dale el botón like. Hay más videos en el canal, esto es en octubre! Gracias por ver esta colaboración entre Manjornas y Sergio Octubre. Ahora, Manjornas, por favor, deja ese Twitter. Ah, recuerda suscribirte a los dos canales para ver más materiales de cada uno. ¡Oh, mira! Este dice... Ugh.